शाम के 7:40 हो रहे हैं और ये देखो पीछे ना ये घोस्ट टाउन बन चुका है बिल्कुल ब्रेंसडेल में और there is no one exercise कैसे हैं आप मॉर्निंग भाई ज़बरदस्त वाली और uh, बारिश हो रही दिखाता हूँ uh, अभी होनी शुरू हो गई है अब हम निकल रहे हैं बेंसडेल के लिए बेंसडेल जो है एक हिस्टोरिकल टाउन है um, थोड़ा सा इंटीरियर्स um, में पड़ता है यहाँ से अभी हम वहाँ से ही होके गए थे कैंपिंग जो अपनी करी थी क्रिसमस वाली बट uh, फिर से वहाँ जा रहे हैं वहाँ दो दिन स्टे करेंगे और इस बार कैंपिंग नहीं कर रहे हैं इस बार जो है we are going to do stay in the property actually तो uh, वो एक हिस्टोरिकल हेरिटेज प्रॉपर्टी है और आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पहुँच के तो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और 250 किलोमीटर uh, चल के अभी दो घंटे लग जाएंगे लगभग दो से ज़्यादा ही लगेंगे बेसिकली हमारा चेकिंग भी दो बजे के बाद है तो हम आराम से निकल रहे हैं तो पहुंच के बात बताता हूँ और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताता हूँ भाई ये ट्रिप हाफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो आई टेल यू कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कैसे है एक्चुअली तो भाई देखो बारिश वारिश हो चुकी है बंद अपन निकल चुके हैं यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर जाना है हमें और धूप भी हल्की हल्की निकल गई है विच इज़ गुड और हाँ मैं आपको बता रहा था भाई कि गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप आप कैसे ले सकते हो ये ट्रिप ये हमारी ट्रिप कैसे पार्शली गवर्नमेंट स्पॉन्सर है कि भाई विक्टोरिया गवर्नमेंट ने बिकॉज कोविड के रिस्ट्रिक्शन से काफ़ी बिजनेसेस को लॉस हुआ स्पेशली रीजनल विक्टोरिया में जहाँ पर वैसे ही पब्लिक कम जाती केवल उसी टाइम जाते हैं जब छुट्टी वुट्टी होती है तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर तुम रीजनल विक्टोरिया जाके स्टे करते हो या कोई अट्रैक्शन में जाते हो तो we will refund about two hundred dollar actually तो हमने सोचा कि चलो एक ट्रिप हिस्टोरिकल प्लेसेस की करके आते हैं Bairnsdale is one of the historical and pretty decent town actually in Australia और विक्टोरिया तो मैं हम हम आपको वहाँ लेके जाएंगे और भाई ऐसा है ये फाइनल डेस्टिनेशन का ट्रक जा रहा है हम उसके बराबर से निकलने वाले हैं और मेरी इस समय हालत ख़राब है क्योंकि जब भी मैं इसके पास से निकलता हूँ तो मुझे लगता है ये जो बराबर में जो ये लगे हुए हैं ना इसके हमले ये निकल जाएंगे और ये जो है धड़ धड़ करके नीचे गिरेंगे चलो जी पास हो गए भाई फाइनली <laughs> भाई यहाँ टरालगन है ये जगह अब हम यहाँ रुके हैं तो मैंने कहा ज़रा कॉफ़ी और बच्चों के लिए कुछ ले लिया जाए रख के थोड़ा देर यहाँ बैठेंगे और रुक जा यस हाँ फिर जो है निकलते हैं देखो भाई ये हारले का शुरू है सवाल करना मैं सोच रहा हूँ कि एक चक्कर मार लूँ यार मन करता बार बार हारले देखने का भाई पेट्रोल हो गया था ख़त्म हम सेल में थोड़ा सा रुके हैं ये सेल मतलब ये सेल पे नहीं है <laughs> ये जो है इसका नाम ही सेल है आ, देखो भाई आ, ये ऐसे टाउन होते हैं यहाँ पर थोड़ा रीजनल एरिया में ना तो सभी कुछ मिलेगा आपको यहाँ छोटे टाउन्स में भी ऐसा नहीं है कि खाली बड़े सबब्स बड़े टाउन्स में ही सब कुछ होता है यहाँ सारी फैसिलिटी सारे तरह के शॉप्स वगैरह सब होते हैं अब जैसे कि आप देख रहे हो ये बहुत रीजनल एरिया है एज़ कम्पेयर टू हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो दिस इज़ कॉल्ड सेल और इसका अगला टाउन ही है बेंसडेल जहाँ हमें जाना है तो अब ज़्यादा दूर नहीं है आधा पौने घंटे का रास्ता है स्टूडियो पहुंच गए हैं देखो हेरिटेज है भाई प्रॉपर पुरानी बिल्डिंग है भाई 1900 की एटीन 1800 की बट वेल मेंटेन्ड है मैंने जो फ़ोटोज़ में देखी थी आई होप सब सही होगा मेरे ख्याल से पार्किंग उधर होगी ये बंद कर देंगे तो पहले संभाल बाहर ही है तो भाई ये हमारा सामने ही रूम है बिल्कुल गाड़ी के पास ही और ना मैंने एक नई चीज़ नोटिस करी है आपको दिखाता हूँ आपको ये चार्जर लगे हुए हैं भाई व्हीकल व्हीकल चार्जिंग टेस्ला वाले अगर आपके पास बैटरी वाली कार है टेस्ला की तो यहाँ पर खड़ी कर दो और चार्ज हो जाएगी दिस इज और ये अपना डिश वॉशिंग और वॉशिंग uh, मशीन बाकी कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए हाँ ये किचन हो गई इधर छोटी सी किचन हो गई माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ है फ्रिज वगैरह ये टॉयलेट है एक ये अपना रूम है भाई एक बेडरूम दे रखा है सफिशेंट है छोटा है बट अच्छा है मतलब कि मुझे अच्छा लगा और ये sofa bed cum drawing room type का कह लो यहाँ पे डाइनिंग भी दे रखा है इन्होंने और इसको सोफ़ा भी बना सकते हैं पर बेड बनना ही सही है ऐसे ही बैठ के पिक्चर चढ़ देख लेंगे अपनी बच्चे और यहीं सो जाएंगे और बाकी बढ़िया चीज़ ज़बरदस्त ये है यार ये देखो बच्चे अगर खेलना है उनको तो ग्राउंड में चले जाएंगे भाई यहाँ से अपना देखो क्या क्या आइटम है नाइस रूटू कार पार्क अच्छा इधर से भी जा सकते हैं भाई कार पार्क अपना तो आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिखाता हूँ इस होटल के बारे में रिवर्स ले नाम है इसका ब्रेन स्टेल में है बहुत फेमस है और हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाता हूँ वेरी गुड देखो भाई ये दो रेजिडेंट से मिलके बना है होटल और अठारह का बना हुआ है भाई R P Vincent junior for doctor James Duncan and mister Ben Johnson a grocer actually उसके बाद ये मल्टीपल बार इसका ओनरशिप चेंज हुआ है बट इस समय ये होटल है one two three Nicholson street sorry for this noise ये ऐसे शोर मचाता है बच्चा बट एनी ये भाई अठारह का बना हुआ रेजिडेंस है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक चीज़ एक दो चीज़ें जो आप जो है नोटिस नहीं करी होगी आपने पहले तो ये देखो इसकी छत पुराने टाइप की वैसी बनी हुई और ये देखो यहाँ पर <laughs> इन्होंने वो प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं किया ये हेरिटेज बिल्डिंग है तो this is going to be like this ये भाई कोर्ट हाउस है कोई पुराना भाई ऐसा है हम बच्चों को लेके हम तीनों जो है वॉक कर रहे हैं और इस समय रात के 7:40 शाम के 7:40 हो रहे हैं और ये देखो पीछे ना ये घोस्ट टाउन बन चुका है बिल्कुल ब्रेन में और there is no one actually I mean there are cars obviously there are few people but अगर वैसे देखो आप इंडिया से कंपेयर करो या मेलबर्न से कंपेयर करो तो आपको बहुत ही लेस कार्स दिखेंगी यहाँ पर अब और सारे बिजनेसेस क्लोज हो चुके हैं कोई एक आधा रेस्टोरेंट से बाहर खुल रहे होंगे बाकी सब ख़त्म है वैसे बहुत सुंदर टाउन है यार मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा और एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ भाई मैं जैसे मेलबर्न या कहीं पे भी पेडिस्टेंस को जो है प्रेफरेंस देते हैं कि भाई वो वॉक पहले करें मतलब वो आ, कहीं पे भी पास पहले करें यहाँ पर अलग ही रूल है ये देखो दिखाता हूँ यहाँ पे हर जगह जहाँ पर भी पेडिस्टेंस वो हैं यहाँ पे लिखा हुआ है pedestrians give way to vehicles हर जगह गई है तो आपको रुकना पड़ेगा और कार को पहले जगह देनी पड़ेगी मुझे लगता है ऑब्वियसली बिकॉज ये यहाँ पर कार कम है लोग चलने वाले ज़्यादा हैं तो शायद इस वजह से या मे भी कोई ज़्यादा रीज़न होगा but this is hour it is so we are giving way now see आ जाओ सुंदर टाउन है भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके आई थिंक दैट वे और इस टाउन में ना सब कुछ सारी शॉप्स हैं भाई आ, मतलब कि सब तरह की ग्रॉसरी सब तरह के जो है के मार्ट वगैरह एवरीथिंग इवन स्पॉटलाइट भी है भाई यहाँ पर होटल्स वगैरह सबके मतलब कि अच्छा खासा बड़ा सबब है बट वही है देखो बिल्कुल शांत हो गया है अभी सात चालीस पे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है <laughs> कार में लोग बैठे हैं कुछ और कुछ हमारी तरह भटक रहे हैं बट बहुत ही कम लोग हैं ये देखो भाई ये मेन रोड है और ये भी सारी शॉप्स क्लोज हैं और इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं भाई यहाँ पर आपको अभी जनता दिखेगी भाई आ, लीकर शॉप्स पे पब्स अगर कोई खुले होंगे या कोई एक आधा रेस्टोरेंट खुलता है जो दस बजे तक खुलता है नहीं तो बाकी सब चीज़ें बंद सो दिस इज़ इट पर टाउन बड़ा सुंदर है देखो मुझे बेस्ट पार्ट इसका ये भी लगता है कि देखो कितना चौड़ा है इसका बीच में जो है ना ये अच्छा चलो गोदी को खाते हैं